Devolve aqui, Henrique. Devolve, já tinha dado 5. Isso, Pedro, aqui. Arruma carruma ali, caiu cinco bolinhas. Mais um troféu.